kapitaina iritsi da Donostira. La flamencara maiti laguntzaile alboan duela. Eta aurten, ezkilari ahotsa jartzea sortu berria den pirata bihurria kofradiari dagokio. Jaso dezagun beraz, txalo zaparada batez gure ezkila kapitaina! Amaika urte pasa dira eta gero eta gehiago gea, Gainera, pirata bihurriak ere hemen gaude. Gurasoak eta umeak ere piratagea gea. Jolazak, musika eta hierrak, gure bazkaria eta bordatze txikia ere eta guzti ditugu. Denok dugulako tokia azte nagusi piratan. Txikitatik hasita izkinaren laguntzaile dugu mati. Urtean zehar entzutetsua izan den gertakari soziala jaietara ekartzea du ardura. Eta bere bitartez, gertakari sozial horren protagonistei ahotsa ematea helburu du. Elkartasunik gabeko jaia ez baida egiazko jaia. Krisia deitu diote lapurketa honen ondorioak ageriko zaizkigu urte guztian zehar. Langabezia, pobrezia, prekarietatea, lantokien itxiera, eta etxe kaleratzeak egun bat bai eta bestean ere bai hain zuzen ere, aurten, matiren ahotsa etxekaleratze horietako batean kaltetua izan den lagun bati eskaini diogu. Eta berekin da, azken bi urteak egoera hauek kalean salatzen ari, aritu den stop kaleratzeak taldea. Arde zala beraz hitza! Gabon pirata! Matxi pertsonaia, iaz martuten eta txominen, Walden eraginak jasan zuten bizilagunei eskaini zitzaien auzotarren artean erakutsitako elkarlana goraipatuz. Uoldeak, naturak eragindako ondamendiak izan ohi dira, eta zenbait kasutan, zaila izaten da aurre ikustea, hauek eragin ditzaketen kalteak. Baina tamalez, etxekalareatzen kasua, nahita eragindako ondamenditza dezakegu. Entitate finantzarioek, administrazio publikoen, konplizitateaz baliatuz, eta zenbait politikari ustelen babesarekin, oso ondo planeaturiko ondamendia dela esan dezakegu. Kaleratzen aurkako kolektiboa martxan hasi zenetik, irian antolatu diren zenbait kultur naiz kirol ekitaldi ditugu, etxe kaleratzen arazoa kalera atera eta horren aurkako borrokan gizarte antolatu batek duen garrantzia aldarrikatzeko. Besteak beste behobia Donostia lasterketan, olatu talkan, giza eskubideen zinemaldian. Oraingoan Donostiako piratak izan dira Aste nagusiko txupinazoan parte hartu eta jai herrikoien programari hasiera emateko gonbitea luzatu digutenak. Kolektiboa osatzen dugun pertsona guztien partez, eskerrak eman nahi Bueno, piratak, esan dakoak! Elkartasuni gabeko jaia ez da giazko jaia. Herritarri gabeko jaia, jaia ez den bezala. Eman diez aiogun hasiera donostiako azte nagusi piratari. Hasiera abuztuko jai herrikoiei. Aurretik, eh, ohartxo bat pasadiate, eskifaiakoen partez, xibarokoei, eh, bideoaren buelta daukazutela orain hor. Jaia bai, gogoeta ere bai! Edatzer dugu posible donostia piratan! Izan biurri, izan piratan!